الجماعه هو اللي يتحكم فيه وهو اللي يطوره الحكايه نتاع الريزو هذا جات آه، وقت اللي آه، مع جمعيه ابن رشد للثقافه والعلوم نظمنا آه، اليوم القومي نتاع الصيادة تفتح بياناتها خاطر نرجع شويه للتاريخ معناتها خاطر فما تسلسل صار انه وقت عملنا الندوه هذيك نتاع الصيادة تفتح بياناتها فرمي لي بوان اللي اللي تعرضنا لهم الابليكاسيون تاع المواطن الصيادي باش يدخل لل site web وباش يعطي رايه وباش يطلع على المعلومات ويتشارك في الـ في الـ في الاستفتاءات اللي نعملوها في الموقع ما فماش برشا تجاوب دونك جات الفكره من جماعه المشاركين وقتها سي مواس شقشوق مدير رئيس المدير العام شركة الوطنيه للانترنت وسليم عمام هو اللي معروف activiste كبير في في العالم الافتراضي donc جات الفكره قالوا علاش ما نعملوش réseau internet réseau مش لازم يكون réseau internet réseau اللي يمكن اي مواطن بصياده مش لازم يكون حتى abonné للانترنت انه يدخل للموقع بتاع البلديه يطلع على المعلومات ويشارك في الاستفتاءات ويشوف الاخبار ويزيد زاد وياثر في الموقع donc الفكره بدات من هذاك آه، بالطبيعه الفكره تنجم تتطور من ممكن نزيدوا نحكيو على المستقبل نتاع المشروع هذا mais الفكره بدات من هكاكا ومن بعد سليم عمامو اللي قعدنا معاهم contact ومؤسس شكشوك اللي قعدنا معاهم contact حطونا contact مع ريان اللي آه، عندهم هما un projet اسمه projet Commotion اللي الهدف نتاعو انه يسمح للمجتمعات اشخاص باش يكونكتيو مع بعضهم دون ان ريزو سون في دونك صار ال contact المره الاولى وجات ريان زارتنا هنا في الصيادله في الصيف اللي فات وقررنا من وقتها باش ننظموا ال workshop الورك شوب هذا في صياده واللي حاليا قاعدين ننظموا فيه في ال week-end هذا وال week-end الجاي donc ريان نجم تحكي لكم شويه على على ال philosophie تاع le projet Commotion وشنو هو ال intérêt تاعو Uh, my name is Ryan, and I work at the Open Technology Institute based in Washington, D.C. Um, and we work with communities to help them plan, build, and govern uh, community wireless networks. And we do that because we believe that um, technology should be open, meaning the community should have a say in how the technology is created, how it's managed, um, and how the community accesses that technology. Um, so we work with communities in uh, Brooklyn and in Detroit, and we were very excited when we heard about the projects that were happening in Saida, when we met the community here and heard about the civic technology projects the interesting associations here, we thought we could make a good partnership and we could come here and learn from them about the way that they organize their projects. Um, and we thought we could collaborate and start to build a network here in Saida. Um, and so we arrived uh, at the beginning of this weekend. Um, and for the, the last two days, and next weekend, we're actually building out the network um, planned by the people here, uh, by small children that have come to the workshop, uh, by friends of friends, and slowly, slowly we've been learning about the technology and drawing maps um, and thinking about where we would like to, uh, how we would like to connect the community, um, which houses we should use, which areas we should connect. So together we've been deciding those things and learning about the technology. Um, and today we installed the first routers on the City Hall, uh, which is really exciting. And we hope during the week and next weekend we'll continue to grow the network. Um, and the network will be a place um, which is why we're really excited about Taeda, because there's already a lot of um, work that's happening on making local content, and we feel like that's one of the most important um, things a community could be doing. Um, not relying only on content that's created in some other country, but on making their own content. Um, so we think the, the Community Wireless Network here um, is going to be a really rich, a really rich thing. donc ريان donc يجاوب في ال week-end هذا وال week-end الجاي لوجيكتيف دونك باش نحطوا كيما نقولوا الحاجات الاساس في ال réseau اللي ان شاء الله يكون يكبر مع التعاون تاع السي اي الكل ال réseau الهدف نتاعو مش باش يعطينا اكسي للانترنت هذاك ينجم يكون هدف ثانوي من الهدف الاهم هو باش يكون عندنا ان كونتوني لوكال خاص بالسي اي دي والسي اي دي يعملوا يزيدوا معناتها يطوروا يحسنوا فيه اول حاجه ممكن باش تكون ديسبونيبل في ار اس هذا هو باش نعملوا copie conforme تاع الموقع تاع المدينه تاعنا اللي مش خاص بالبلديه موقع مدينه صيادة صيادة ان دونك باش نحاول آه، ال site هذاك يكون accessible في الانترنت و accessible حتى الانسان ما عندوش connexion انترنت الانسان ما عندوش connexion انترنت ينجم يلقى ال réseau هذا ويفي اللي موجود في صيادة ويدخل على الموقع تاعنا وبنعمل بعض مع الشباب مع الجمعيات نحاول نخمموا شنو المحتوى اللي نجموا نحطوه في باش يكون عندنا serveur زاد installé en local شنو ال contenu اللي نحن دي كولاد بلاد كشباب كشياب كاطفال شنو ال contenu اللي نحبوا نلقاوه accessible في ال serveur نتاعنا باش نجم نكسيدي له ما غير ما تكون عندي كونيكسيون انترنت c'est ça l'avantage معناتها اني كمواطن في صياده مثلا باش نطلع على اخر الاخبار البلديه ولا على اخر النشاطات الثقافيه نتاع الجمعيات مش لازم يكون عندي abonnement انترنت ولا abonnement 3G باش نشوف الاخبار نجم يكون عندي juste ordinateur عادي avec carte wifi ولا تليفون avec carte wifi باش ندخل لل accès local ونبدا عندي المعلومات نتاع شنو صاير في البلاد مثلا نعيش الفيديو هذه يقعد نحطها في موقع تاع ستريمينغ يوتيوب دايلي موشن نجم تتحط في ال serveur ويولي اي مواطن صغير يتفرج عليها نعمل هنا من غير ما يكون connecté للانترنت. ال connexion للانترنت لازمنا نعرفوا انه في ال projet هذا الهدف نتاعها يكون ثانوي. والنجاح نتاع ال projet هذا والديمومه نتاعه انه باش يواصل في الوقت باش تكون مربوطه بال implication نتاع الناس الكل وال serveur نتاعنا كيفاش باش نفريوه وشنو هما les services اللي نجم نحطوهم نحن امس مثلا في عملنا كيما نقولوا mission في ال brainstorming نخمم شنو نجم نحطو فيه ال serveur هذا قلنا نجم نحطو ان سيرفر التوتشات اللي مثلا انا في صيادة نجم نحكي مع ولد عمي اللي في الحومه من بعيد آه، بالصوت والصوره من غير ما ندفع حتى صورتي معناتها اون فان كونت لاحظت الكونيكسيون آه، انترنت لاحظت الكونيكسيون جي اس ام دونك في موجود ديسبونيبل دونك آه، نجم نحكي معاه بالصوت والصوره نجم نبارتاجي معاه des documents نجم نتشاتي معاهم texte نجم نعملوا on peut imaginer beaucoup de projets ونعملوا نحن كجمعيه جمعيه الثقافه العربيه الحره نعملوا على شباب صيادة كله باش يعطينا المقترحات ويشارك معنا باش نطوروا الشبكه هذه ونخليوها تتواصل خاطر ما يهمش انها موجوده ما يكفيش لو فات انها تكون موجوده يلزمها تتطور ويلزمها تتحسن وعلاش لا نوصلوا نكوفريو الصيادة آه، الكل ومن بعد بشويه بشويه اونتر نعديو جيراننا